Véu da Noiva, Parque Nacional do Itatiaia. O peão aqui. Tá um pouquinho frio, mas tá dando pra suportar. É psicológico. Vamos lá. Congelou a cabeça! Ui! Mais força! Mais força! É isso, galera. Valeu.